Pero sea lo que tomes, un camino, o un viaje, nunca te olvides de todo lo que encontraste y de todo lo que está todavía esperando enfrente de ti. Yo los llevo a todos conmigo. otro Ajo. En el camino que escojan mis pies llevo a todos con él. No olvidaré no me caminé. a donde vaya yo no olvidaré, no olvidaré donde caminé. A donde vaya yo no olvidaré, no olvidaré donde me arrastré y donde respire y de vida. En cada esquina, y en cada esquina, donde me escondí en mi guarida. en mi barrio ya se respiraba el subterráneo. y en mi cantón y me salí pa' ver qué acción y me encontré guerreros con cuerpos de pie. El old style, el y Ganguito, el de Brian Ecatepec, y rappers, masters del arte de la calle. crezco, voy de regreso, soy el odiseo del viaje eterno Mi familia intentando esconder gritos y malos gestos y yo y mi música volumen intenso. Observo fotos y retratos Recuerdo que hicieron tanto Pero no quiero ahogarme en llanto Solo me levanto, agradezco y digo firme A donde tenga que irme yo sé a donde vaya yo no olvidaré No olvidaré donde caminé Y a donde vaya yo no olvidaré No olvidaré donde me arrastré Y donde respiré y de vida cada esquina yo cada esquina Donde me escondí en mi guarida Con mi familia yo por los niños, no por los viejos caídos, los que intentaron instruirnos, los que intentaron despertar a los dormidos, esos que lucharon sin sentido. Oh, yo también batallé por algo distinto. maneras para ahogarte pero no para volar Y bebí bastante, bastante para remar En este mar de mediocridad de la ciudad Escupiré colillas entre las luces de los cerros amarillas Con la presión de una tensa reacción No entregarme a las pastillas Entre morirme en el agua o aferrarme del salvavidas Y caminar por las cenizas de las calles vacías buscar y no poder encontrar la salida. Donde respira y de vida, en cada esquina yo de gritar que sentía Dejé sus risas, me ahogué en saliva Me alimenté de la poesía Las calles y bebidas frías sin poder ver qué sucedía y renuncié al círculo del mundo pero me mantuve en pie Y por un segundo seguro estoy que volé Y también pude perder la fe pero soñé Que llegaría el día en que algo mágico mi vida cambiaría y es otra vida que crece en el vientre de la otra mitad mía Y es una luz que me guía y yo te juro que Donde vaya yo no olvidaré, no olvidaré donde caminé, y a donde vaya yo no olvidaré, no olvidaré donde me arrastré y donde respire aire de vida en cada esquina yo, en cada esquina donde me escondí en mi guarida con mi familia yo.